En este video tutorial vamos a ver cómo em, hacer un montaje de vídeo fácil para ver cómo funcionaría el programa Shotcut. Eh, bien, lo primero que voy a hacer es dentro de mi carpeta de vídeos crearme una carpeta de trabajo. Y dentro de ella voy a crearme una carpeta que se va a llamar fuentes donde voy a dejar aquellos archivos que vaya a utilizar mi proyecto. Bien, esos archivos los tengo en un pendrive ahora mismo. Bueno, pues voy a coger estos cuatro vídeos. Y los voy a pegar aquí. Bien, lo siguiente, abro el programa Shotcut y lo que voy a hacer es guardar mi proyecto, aunque esté vacío, dentro de mi carpeta de trabajo antes de empezar a, trabajar. De tal modo que todo lo que haga eh, lo puedo guardar eh, fácilmente. Bueno, me ha dado un mensaje diciendo que el proyecto está vacío, pero ya tengo aquí el nombre de mi proyecto y cuando le voy a guardar, pues podré guardar mi proyecto. Bien. Eh, lo que voy a hacer ahora es abrir un archivo para poderlo importar en, en mi línea de tiempo. Bien, esta zona de aquí es la línea de tiempo, que es donde voy a estructurar el proyecto. El método de trabajo de Shotcut es un poquito especial. Bueno, funciona así. Un archivo de vídeo, en este caso. Los tengo en mi carpeta de fuentes. <clears throat> Pues voy a abrir, por ejemplo, este de aquí. Y empiezo a reproducirlo. Bien, podemos añadirlo a una lista de reproducción o podemos importarlo directamente arrastrando. Pincho el vídeo y lo arrastro a mi línea de tiempo y automáticamente crea una pista con el archivo de vídeo. Y así básicamente es como funciona el shortcut. Mm, voy a abrir otro vídeo, por ejemplo este de aquí, y lo voy a añadir a otra pista no me deja, tengo que crearla previamente en esta parte de aquí. Añadir pista de vídeo y ahora ya me va a dejar arrastrarlo aquí dentro. ¿Vale? Tal forma que ya tengo dos pistas de vídeo, una superpuesta sobre la otra. Eh, también puedo añadir vídeos a la lista de reproducción y esto sirve pues servirá luego para hacer otras cosas. Aquí hay dos pestañas, fuente y proyecto, si intento arrastrar desde el proyecto, no me deja. Tengo que ir a la fuente, que son los vídeos eh, fuente que tengo de origen. Voy a abrir el otro archivo. Y lo voy a arrastrar de nuevo a la lista de reproducción. Bueno, pues esto servirá para hacer otras cosas. A veces es útil. Mm, otras pues no lo usaremos para nada. Bien, eh, por hacer algo rápido. Eh, Puedo elegir una de las pistas, por ejemplo. Me voy al modo proyecto, en vez de fuente. Le voy a añadir un filtro. pues esta pista que está encima de la otra, le voy a añadir un filtro de imagen, por ejemplo, de eh, tamaño. Mm, mm. Tamaño y posición. De tal forma que puedo eh, ajustar el tamaño de esta pista de vídeo para que se vea sobre la otra, De esta forma, por ejemplo. Ahora se están viendo las dos pistas de vídeo. Bueno, pues una encima de la otra. Bueno, pues esto es un ejemplo de cosas que se pueden hacer con, con Shotcut. El último sería exportar nuestro proyecto. Lo voy a guardar con el trabajo que he hecho. Y esto lo que no contiene es el vídeo final. Si vamos a nuestra carpeta de, vídeos, pues tenemos aquí un archivo .mlt, que es el de Shotcut, de proyecto, que si lo abro con un bloc de notas, pues lo que tiene es contenido de texto, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo con nuestros archivos que estamos usando en el proyecto, pero no contiene vídeo. Para obtener el vídeo final lo que tenemos que hacer es exportar nuestro vídeo, elegimos un preset en la lista, es decir, un formato de salida que queramos utilizar, bueno, uno muy común utilizado hoy en día, pues es por ejemplo MP4, que sería este de aquí, formato MP4, es un formato típico, normal, que se usa hoy y muy sencillo. Bien, pues una vez que elegimos el preset, lo que tenemos que hacer es eh, pulsar en exportar, que está aquí abajo, export file, y decimos eh, dónde queremos guardar pues, nuestro archivo de salida. Bueno, pues lo voy a guardar aquí con el nombre, ejemplo, vídeo exportado. Se va a añadir a una cola de proceso, aparece al principio como pendiente y en unos momentos pues empezará a ser procesado el vídeo para generar ya el vídeo final exportado. Una vez exportado, pues me voy a guardar por si acaso pues ya tendremos nuestro vídeo final en la carpeta ya en un formato que se puede eh, reproducir en cualquier reproductor pues este sería el resultado final de, de nuestro vídeo